traballan os bonobos con lentes. Hai moitos, moitos anos, os bonobos vivían nunha fraga. Estaban sempre moi ocupados mascando froitas e vagas, noces e sementes, que as bonobas recollían durante todo o día para eles e para os bonoviños e as bonoviñas. Os bonobos leriaban sen descanso, comían ruidosamente, batían palmas e golpeaban os madeiros como se fosen tambores. O escándalo que facían chegaba ata moi lonxe e os seus veciños Os pangoniños e os lorilentos afeccionados a sextas lamentábanse amargamente. Un día, aburridos de repetir sempre o mesmo, os bonobos decidiron instruirse. Despois de días e días de discusións, votacións, deliberacións, conclusións e decisións, os catro bonobos máis guapos partiron cara a Belfast para aprender inglés. E un bo día os catro máis guapos regresaron de Belfast. Todos eles tiñan lentes e traían unha maleta negra. <laughs> Os catro novos con lentes subiron árbore máis alto. E durante todo o día pronunciaron as palabras extrañas que ninguén coñecía nin comprendía. Full, stop, ring, black, e os demais bonobos escoitaban nos campos e con admiración. Os catro bonobos con lentes comenzaron a ensinar as novas palabras. Albonovas dábanlles dobre porción de frotes e vacas, de noces e sementes, de raíces e brotes. E outros bonobos aprendían aquelas palabras extrañas. Pasado algún tempo, todos os bonobos levaban lentes e todos berraban as palabras aprendidas. Full, stop, ring, black. Tamén as bonobas escritaban as leccións e tamén aprenderon palabras. Mas os bonobos non lhes daban lentes, porque era costume que as bonobas levase un pano que lles cubría a cabeza e así era imposible que as lentes se sostivesen no seu sitio. Algunas bonobas intentaron quitar o pano para poder colocar as lentes, pero as risas e as burlas dos bonobos foron tales que de seguida volveron a poñer. E os bonobos dicían, mellor así, se as bonobas se dedicasen a aprender as palabras, quen recollería as froitas e as vagas? as noces e as sementes, as raíces e os brotes para non separar os nosos fillos. Un día, as bonobas cansaron de recoller froitas e vagas, noces e sementes, raíces e brotes e tamén de oír as catro palabras que xa sabían de memoria e que comenzaban a aborrecelas. E decidiron cambiar de bosque para poder facer só o que desexaban facer. Unha bonoba plantou flores alrededor das árboles. Outra plantou ervas aromáticas que perfumaron toda a praga. Unha terceira fixe unha frauta cunha cana e aprendeu a tocala tan ben que os pangoliños e os lorilentos gozaron de maravillosas cestas arrolados por aquela música. Outras catro bonobas traballaron xuntas para montar hamacas e poder dormir ao fresco nas noites de verano. E outras teceron colchas de canao para cubrirse nas noites frías. Tamén fixeron biomos para os días de vento, badaugas para os días de chuvia, xoguetes para os bonoviños e as bonoviñas instrumentos musicais cada vez máis complicados e melodiosos. Aquela fraga transformouse nun lugar fermoso e confortable, tranquilo e perfumado polas flores e as ervas, alegre grazas á música e ao xogo. As bonobas e os seus fillos recollían xuntos as froitas e as vagas, as noces e as sementes, as raíces e os brotes. Cada un deles para si e todos para os máis pequenos. Wow, que chulo! Wow! Mentres tanto, os monobos lentes fomentos tiveron que baixar das ramas para buscar comida. Ao principio, por falta de costume, a busca de noces e froitos de sementes e raíces de vagas e brotes ocupoulles moito tempo. En silencio, despois de abandonar as lentes que lles dificultaban o traballo, pasaban o día entero buscando alimentos. Aos poucos, as palabras foron esquecidas. A erva medrou e a chuvia caeu sobre as maletas negras e as lentes rotas. alemanes a visitar a Praga onde vivían as bonobotas. E tamén se di que algúns deles les pediron quedar ali para eh, poder compartir con nelas a súa nova amiga. Pero sobre isto nada non se sabe con certeza, porque esta historia aconteceu, como sabedes, hai moitos, moitos anos. Ai, que chulo! <laughs>